მოგესალმებით. ვაგრძელებ ქსოვის გაკვეთილებს. დღეს მოგხსოვთ აი ამ შენიერ ნაკსოვს. დარჩით ჩემს არხზე და მოგხსოვეთ ჩემთან ერთად. ამისათვის საჭიროა საქსოვ ჭირებზე ავკრიფოთ 20 თვალი. ავკრიფე 20 თვალი, შემოვადრიალოთ, გამოვაცალოთ მეორე ჭყირი და გვსოვ პირველ რიგს. პირველ თვალს გადავიტანთ, ისე რომ აგვსოვთ. ერთი წაღმა. ერთი უკუღმა. ორი ნამატი. ერთი უკუღმა ორი ნამატი. უკუღმა ნამატი. უკუღმა ორი ნამატი. 7ჯერ გავაკეთეთ აი ამ ორ ორ ნამატებს. შემდეგ მ ორ ნამატი ერთი უკმა ორი წაღმა. ორი წაღმა. ერთი უკმა. ორი ნამატი, ერთი უკმა. ორი ნამატი, ერთი უკმა და ასე ვაგრძელებთ რიგის ბოლომდე. 1 2 3 4 5 6 მეორე რიგი გვწოვთ მეორე რიგს პირველი თვალი გადაგვაქვს შემდეგ უგუღმა ეხლა ვიწყებთ თვლების გამოშლას 1 ეს გამოშლილი ცვლები უნდა იყოს 7 1 2 3 4 5 6 და 7 შემდეგ ძაფი უნდა იყოს უკანა მხარეს მოგსოვთ ორ უკუღმა თვალს ისევ უნდა გამოვშალოთ ახლა 7 თვალი 1 2 3 სამი შვიდი მოგსოვეთ მეორე რიგი მესამე რიგი მესამე რიგი პირველ თვალს გადავიტანთ ისე რომ არ გვსურთ ერთი წაღმა თვალი სამი მაღალი თვალი გადავიტანოთ ესევე მარჯვენა ჩხირზე ისე რომ ძაფი იყოს ჩვენკენ ერთი უგუღმა თვალი სამი მაღალი თვალი გადავიტანოთ მარჯვენა ჭხირზე, ისე რომ არ ვხსოვთ. ორი წაღმა თვალი. სამი მაღალი თვალი გადავიტანოთ მარჯვენა ჭხირზე, ძაფი ჩვენკენ იყოს. ერთი უგუღმა თვალი. სამი გუგუმა თვალი გადავიტანოთ მარჯვენა ჩხირზე. ერთი ძაღმა თვალი და დავასრულოთ გუგუმა თვალით. მეოთხე რიგი. მეოთხე რიგი. მეოთხე რიგში უნდა მოვახდინოთ თვლების გადაადგილება. პირველი თვალი გადავიტანოთ. ერთი უკუღმა თვალი. და ნახეთ. აი სამი მაღალი თვალი ხომ არის? ამ მესამე თვალს გადმოვიტანთ წინ. აი ესე. და გსოვთ ზაღმათ. აი ესეთი გადაადგილება მოხდა. 1 წაღმა თვალი. ისე უნდა მოვახდინოთ გადაადგილება. უნდაც ეხლა აი ეს თვალი იქითკენ უნდა გადავაადგილოთ. ნახეთ. აი ესე. და მოგცოთ სათითაოდ წაღმართ. ყველა სამივე თვალს. 2 და 3. ორი უკუღმა თვალი. ისევ ვიმეორებთ მოქმედებას. მესამე წაღმართვას გადმოვიტანთ 3 წინ მოვხსოთ წაღმართ და დანარჩენ წაღმართულებსაც მოვხსოთ წაღმართ. აი ეს. წაღმართვალი. ეს თვალი უნდა გადავიტანოთ აქეთ, აი ნახეთ უკვე ვამჩნევთ რომ რაღაცა სახე გამოჩნდა ნაქსოვის მეხუთე რიგი მეხუთე რიგი პირველ თვალს გადავიტანთ ერთი წაღმა 1 2 3 ერთი უგუღმა ორი ნამატი ერთი უგუღმა ორი ნამატი ერთი უგუღმა ორი ნამატი ერთი უგუღმა ორი ნამატი ერთი უგუღმა ორი ნამატი ერთი უგუღმა ორი ნამადი ერთი უკუნა ორი წაღმა ერთი უკუნა ორი ნამადი ერთი უკუნა ორი ნამადი ერთი უკუნა ორი ნამადი ეს არის მეხუთე რიგი მოგსოვეთ მეხუთე რიგი ალბათ მიხვდით რომ მეხუთე რიგი იყო პირველი რიგის გამეორება მეექვსე რიგი იქნება მეორე რიგის გამეორება ეხლა გვსოთ მეექვსე რიგს მეექვსე რიგი პირველ წელს გადავიტანთ უკუღმა თვალი და გამოვშალოთ თვლები 1 2 3 7 ორი უკუღმა უგოგმა ეს არის მეექვსე რიგი გამეორება მეორე რიგის მეშვიდე რიგი იგივე მესამე რიგის გამეორება მესამე რიგში ვაკეთებ ასე პირველ თვალს გადავიტანთ მეორე თვალი წაღმა. სამი მაღალი თვალი გადავაადგილოთ. უფრო სწორად სამი მაღალი თვალი გადავიტანოთ ისე რომ არ ვსოვთ. ძაფი იყოს ჩვენკენ. 1 2 3 ერთი უკუღმა თვალი. ისევ გადავიტანოთ სამი თვალი მარჯვენაზე. 1 2 3 ორი წაღმა თვალი 1 2 სამი თვალი გადავიტანოთ მარჯვენაზე 1 2 3 უკუღმა თვალი 1 2 3 წაღმა თვალი და უკუღმა თვალი ესეც მეშვიდე რიგი შემოვაწეროთ 1 2 ქართულების გადაადგილება. აი ნახეთ როგორი მშვენიერი ნაკსოვია. ესე იგი, ამ ორნამენტის სქემა შემდეგნაირია. იგი შედგება 9 თვალისაგან. 9 თვალისაგან, ანუ ნახეთ, მეორდება ხომ ხედავთ ეს სექციები, ერთი სექცია, მეორე და მესამე. აი ეს ერთი სექცია შედგება 9 თვალისაგან. აა ხოლო რიგები მეორდება ყოველი მეხუთე რიგიდან. ყოველი მეხუთე რიგიდან მეორდება მაქსოვი. აა ცოტას მოვხსოვ კიდევ და დავასრულებ. ეხლა მე ვიმეორებ პირველ რიგს. 1 ჩვენი ორნამენტის დასრულებული სახე, ანუ ეს ნიმუში ასე გამოიყურება. დარწმუნებული ვარ, მოგეწონათ ვიდეო გაკვეთილი, აჟურული ორნამენტი, თან ამავე დროს რელიეფური. ასეთი ნაკსოვი მოუხდება ა ბლუზებს, ჟაკეტებს, რატომაც არა კარდიგანისთვისაც კარგი იქნება. ასე რომ მოგსოვეთ, ბევრი ბევრი კისურვებს წარმატებას გსოვაში. დაიმატეთ ჩემი არხი, მონიშნეთ ზარის ღილაკი. აგერთვე არ დაგავიწყდეთ თქვენი მოწონების დაფიქსირებაც ვიდეოს ქვემოთ. ეს ერთგვარი სტიმული იქნება ჩემთვის, რომ სულ უფრო და უფრო საინტერესო ვიდეო გაგვეთილი ჩავწერო. მომავალ შეხვედრამდე